Alors tu vois Martin, quand on démarre, on a le Jaguar. Tu vois là Oui. Hop. Tout le monde est là Jaguar FPS aujourd'hui. FP. Pour, pour mettre les vitesses, c'est là. Hop, tu vois L'or. Et alors, quand on met les marches arrière, hop, on ça. Et tu vois, j'ai... Caméra de recul. Qui va bien. Et alors Tout côté dans la voiture. Ça c'est l'avant. Oui. Ça c'est l'arrière. Ça c'est... la voiture. tu vois, ça c'est la voiture qui est là. Hein. ça c'est la voiture devant nous. Ça c'est la reprise. Ah que ceci est beaucoup plus, beaucoup plus fiable, beaucoup plus sécurisant sur la neige que qu'avec la BMW. Oui. Cette voiture, la, répartition avant-arrière se calcule automatiquement selon la route. Tu vois si euh, c'est glissant ou pas. Oui. Normalement, elle est 80% à l'arrière, 20% à l'avant. Oui, oui. Mais ça euh, peut varier en, en une milliseconde. Oui complètement différemment si la route devient glissante. Oui. C'est des progrès. par rapport au, par rapport à tantôt à la quasi. Ah oui, euh. par rapport à notre Cadie, oui, ça c'est sûr. Hein. <laughs> Mais c'est pas le même usage. C'est pas le même usage, euh, c'est pas, pas, vraiment comparable. la probabilité sans passif et... Oui, je vais te montrer. La ligne continue, tu vois, continue sur la ligne, ici, moi dans le coin là. Oui, c'est moi. Oui, euh, oui, il y a de la bleue.